بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب اليوم جبت لكم درس جديد عن تنظيف ال vacuum آه، جماعة الدراجات 60 هذا ال vacuum هذه السوندة هاي الجاي من التانكي وعندنا هذا السوندة الرفيعة هاي مالت الهواء مالت السحب هذه المتينه اذا تنتبه عليها هذه مالت البنزين اللي ينطي الكابريتر انتبه لها هذا الضعيف مالت السحب مال الهواء هذا مالت البنزين اللي ينطي الكابريتر من ال vacuum. وهذا اللي ياخذ من التانكي اخوان تجي عنده خمس براغي من هنا تفتحن اخوان اذا عده قديم انصحك لا تشمره لا تشتري تجاري نفسه القديم حاول تفتحه وبخاخ هذا شوف البخاخ الكابريتر نظفه ويرجع جديد ان شاء الله بس لاحظ لي شوف هاي هاي كلها وساخة إضافة إلى ذلك هذا بالبلايس تفتحه هذا الفلتر اللي موجود بداخل داخل الفاكيوم لاحظ حبيبي لاحظوا شباب هذه كمية الأوساخ اللي موجودة بداخل الفلتر مالت ال vacuum هذا كله يتنظف بال spray. اوكي شباب وترجع تشيد كما كان كالتالي هذه من هنا تضربها هذا منا هذا منا هذا الفلتر لا تنسونه اخوان نذنهم انهم تضربون بالبنزين هاي مثل ما قلت لكم هذا هذا اللاستيكي ماشي شباب هذا القضب عندك هاي السبرنجه شويه تكبرها شوية اكبرها آه راح نرجع نشد مثل ما كان ترجع الصوندات مثل ما كانت تحياتي للجميع لا تنسى الاشتراك بالقناة حتى الكل يستفاد مع السلامة